Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo Ba't nakita na ayaw mo na Ako yung kasama Pero hanap mo siya Saan na nagsimulang magbago ang lahat Kailan nung ako'y di na naging sapat Ba't di mo sinabi nung una pa lang Ako ang kailangan Pero di Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang Ba't di ko nakita na ayaw mo na Ako yung kasama Pero ha shine.